空が灰色だ私は泣かない子供だった私が泣くべき分もお母さんは悲しんだ初めから与えられなかったものはそれすらわからないでも花ちゃんよかった花ちゃん探したよさあ帰ろう かしくなった強がっていた自分くれたあなたはまた私を一人にするの Esas preguntas no me dejan dormir en la noche. Al día siguiente. Echan. Ah, veremos qué sucede. Sara Sara. 斜め分けの前髪だって似合ってる。おはよう。 12 segundos después. 全部知ってんだよね。そこまでバカじゃないぞ。絶対理解されねえし。っていうか、むしろ嫌われ。俺、あいつに嫌われたくなかったのか。Flashback! え、 <laughs> わかんないの麦は子供だな。で、qué e hablando, Alan? i m p 大学の教授と見た Pobre hombre. a n 遅れちゃった u k 昨日と同じ服だ男がいないと生きていけないんだろうな。は急に、茜さんは弱くてかわいそうな女の人に思え。 me suena muy sospechoso. ¿Nameru? Yo. Wow, tranquilo, compañero. ¡No! no? Mm. Ah, no me creería si te lo dijera. Más tarde esa misma noche. かな先輩なりのでもそういう素直なとこ嫌いじゃないなえっとせばポネフェオ o n e r feo. Me e s 来てくれると思いませんでした。Me 俺の思春期どうにかしてください。い。時間もったいないから ホテル行こっかえどういいいよ私にも責任あるしねだまそりゃだからこれでチャラね先輩はそのまま止まらずに帰った Eso me decepcionó. Mañana. Tengo miedo. Bueno. Tranquilo, Ned. Piensa en la Biblia. 他の人としたでしょうんいいよ多分同じだからあからいなってるから向きもなんで苦しいの嫌なのすごく気持ちいいの俺も。 Tranquilo, hombre, tranquilo. 行くの久しぶりじゃね。Oh my god. 照れてんの。バーカ。麦、塩 12 segundos después. 本当に帰る。はあ、誰かと一緒に眠りたい。Diablos, señorita! なんて弱くなってしまったんだろう。Justo entonces. 昨日、金井先生としちゃった。 <laughs>